各位亲爱的同学，大家好，大家早安。今天很高兴呢，可以为大家讲授教学科技与媒体的第第的第第十章，啊，如何利用视讯进行教学。那我们今天的这个线上课程呢，就会会包包含单元三个单元。第一个单元呢是如何上传 YouTube，那第二个呢是如何利用网络摄影机啊来进行录制。 第三个呢，是可以使用什么呢？及时的啊，及时这个视讯串流的播放啊，希望各位同学能够喜欢，谢谢各位。